有网友提问说：“教练扶把的时候，带着腰把，拿着脚把，那我顶膝应该顶在这个脚把上，还是应该顶在这个腰把上，对吧？”这个问题有两种情况，第一种呢是教练把这个手啊，你看脚把扶在了腰把的外面，你看这个顶膝就建议是顶在这个脚把上面来顶，嘣，这个这样感觉，嘣。还有一种呢是教练把脚把塞到了腰把的里面，这样的教练我跟你讲，抗击打能力非常强的。来，那顶哪儿？ 你顶上面其实没那么优秀啊，顶腰板和脚板的中间这个位置，对于学员的体验感这是非常爽的。你别管教练怎么想，你就顶中间这个位置，看到吧，缝隙这个位置，你看吸进去，压过来，看走，包走，包包啊！当然，如果你顶脚板也没有问题，好吧？实际更好的是脚板和腰板的缝隙这个位置。 希望回答你的问题，但是我也要额外再延展一下。作为教练服版，你说这两种你怎么服呢？如果你抗击打 OK 的话，学员会有更好的体验感。我建议你把这个脚把塞到腰把里面，它顶的时候它会更加的过瘾彻底。那如果你说你把脚把放在腰把的外面，这样的话你可以理解，一层防护两层防护 OK，这样对教练的腹部的防护更好一些。有的教练的抗击打没有那么强，你这样服的话，你会减轻一些压力，但是。 打的人的体验感，这肯定是这个没有这个爽啊！我是这么认为的啊！希望评论区你给我讲一下你的经历，你是什么样的感受？感谢收看，下期见。